الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كل عام وكل أحبابي وأهلي وجيراني وأصحابي ومعارفي وكل الأمة الإسلامية بخير وعيد سعيد عليكم جميعا أسأل الله عز وجل أن يرفع الوباء والبلاء عنا كما أسأله سبحانه أن يتقبل منا الصيام وسائر الأعمال وعيد سعيد على الجميع عيد عيد مبارك